Saya kan sering ngeliatin anak-anak muda berantem di, di media sosial. Medsos saya saya sengaja saya pasang, saya jarang komentar, hampir nggak pernah. Saya cuma ingin menjadikan sebagai jendela mau ngukur ini generasi sudah sampai mana. Ternyata gitu, wong lucu kok. Si A berantem sama si B. Ini punya logika, punya argumen, bahkan punya dalil. Yang di sini juga sama. Padahal kalau dilihat dari sisi syariat, yang sini salah, sini salah juga. Karena kebanyakan ngomong tapi pemahamannya enggak pemahamannya dangkal efek yang terjadi adalah zaman yang seperti ini pasti banyak pengemisnya yang kuliah ini. itu sampai umur 22 tahun loh kita masih nyusahin orang tua terus kita santai aja gitu kita pikir ah memang tugasnya orang tua pak membiayai saya akhi umur 22 tahun Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan Imam Syafi'i udah kemana-mana itu 18 tahun